Namo Ratnachaya ya Namo Aryachana Sagara Vairochana Bivara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tadiyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale चल पूरा चल कुसुम कुसुम हमारे tathagataya arahate samyak sambuddhaya namo sarva tathagate be arahata be samyak sambuddhe be namo arya avalokite shoraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya tariyata om dara dara diri diri duru duru itiwe iti chale chale pura chale pura chale kusume kusuma ware ili mili chiti chovalam apanaya soha Bhagavataya Arahate Samyak sambudaya Namo Sarva arahata be, Samyak be, Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Itiwe Iti Chale Chale Pura Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Chovalan Apanaya Soha

सर्व तथा गतय राम्बोधय नमो सर्व तथा ते आराहत व्य सम्यक् सम्बुधवे नमो आर्याः भगोकिते शोरया भूरि सत्वायाः मा सत्वायाः मा करुणिकाया तारिया तां दरा दारा डिरि डिरि डूरू चले पूरा चले पूरा चले kusme Maware ili mili chitichovala mapana ya soha Mohanatna trayana muarya chana sakara Vano chana biwara chara tathagataya Rahode samyak sambhura नमो सर्वदधाते ते आराधवे सम्यक् सम्भुदेवे नमो आर्यः अवलोकिते शूराय भूरिसत्त्वाय मा सत्त्वाय मा कारुणिकाय कारियात ॐ दर दर डिरि डिरि डुरु डुरु इति वे इति चले चले पुर चले पुर चले कुसुमे कुसुमा वरे इति मिलिचिति चोलनम् अपनय सो चोराया नमो रे जन सन विर च र त ताया आरते सम्यक् शम्बुराया नमो सर्वा सम्यक् शम्बुरे वै रमो आर्याराया पूरि मा सवाया मा कारु निकाया तारिया त दारा डारा रिरे रिरे रुरु इति इति पुरा Ishwaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovala Mapanaya Soha ज्ञानसगरावरुचनव्युहराचर तथागतया अरहते सम्यक् सम्बुरया नमो सर्व तथागते वे अरहतवे सम्यक् सम्बुरे वे नमो आर्यावलोकिते शूराया मुरि सत्त्वाया मा सत्त्वाया मा करुणिकया तरियत ॐ दर दर रिरि दुरु इति वे इति चले चले पुर चले पुर चले कुसुमे कुसुमा वरे i Bija Varan Anpanaya Soha